生命态度的认知跟尊重，这种认知跟尊重，其实，在茶经中是见到的。这就是我们所谓的茶，不只是口腹之意，它应该具足了一种文化的。你在坊间所看着的这些茶叶，你会闻到它是清香的，它是带有花香的、坚果香或手果香，甚至你可能常常嗅闻到的所谓的蔗糖香，这些过程的决定都在这里。室内。 整个管理茶园耕种，你的肥料，你的地域所在的位置点的滋味，那种味道，原生在这块土地上，它所带出的气味，都在这个时候。它就像一个翩翩舞士，你知道吗？一下从天上下凡间，然后叶芽一展，站着。它全部站着的时候呢，不是你可以喝的时候。 然后紧接着，大家就站好之后，就一二三，大家应声而倒，就是泡好了。因此那个时候你在倒出，你来喝这一泡明前茶，你会觉得那是人间漂浮在上面，像一层层堆叠的白雪。紧接着水一冲，它就不断的这样前后巡回。不只是前后巡回，就在这巡回的刹那之间，所有的香气就沉着。 空气中周围的空气的翅膀就充斥在你的鼻嗅道间呢。不要一口气喝完，慢慢喝。随着他变老，你也变老，两个不同的老人步伐会越来越协调哈。 <laughs> 所以呢，老茶要慢慢品赏。然后建议你，不要说我要就要生茶或我就要熟茶，其实生熟是可交替的，在交替之中你才可以知道获得全新的滋味，才不会记忆之中某一种想法。